Когда шага работал, тык, просто Чуть-чуть даряем, просто, просто идешь, бедро. О, вторая рука. Прям вторая рука должна остаться здесь. Без замаха, не раскрывайся. Соберись, вот локоток, поймай вот здесь локоток вот этот. Вот, вот, вот торопишься, чуть-чуть торопишься. Прям вот прямо, чтобы у тебя было. Вот ты сама туда, как бы бедро идет себе. Как бы, да, корпус идет назад. За счет того, что нога длиннее стала. Понимаешь? Но за счет плеча все равно вот туда чуть движение сделай, чтобы тебя вот тут не порвало. Попробовал медленно. Исходно, вот, вот, вот, ты должна остаться. Да, да, да, в разворот. Видишь, варан, переворачивайся. Во, во, во, без замаха, уже. Уже, уже локоточки, вот. Во-во-во-во, вот отсюда, вот у молодец. Вот собрание, вот пошла корпус. Я вижу начало туда, вот та, та, та, так, такой же шаг. Уже. Почти, почти. Крути, крути спинку. Идешь, идешь, идешь, идешь подстраиваешься, ты начинаешь подстраиваться. Ты так шла, и тут начинаешь мельчить перед ударом. Та, та, та. Вот твоя подстройка, что у тебя корпус, смотри, что ты сделала. Смотри, вот чуть-чуть. Оп. Видишь на левую, на правую ногу? И вот пошли, пошли движения. Так, так, вот оно, маленькое движение. Вот твоя подстройка. И тут отсюда ударить надо. Да, собрано. До свидания. Поворачивайся. Раскрываешься. Вместе с Раскрываешься. Закрутись. Давай, закрутись. Закрутись больше плечами. Прям вот просто повернись. Опа. Видишь вот этого? Все, вот сюда собралась. Уже локти. Уже локти. Закрутись, больше закрутись. Во, во, и раскручивайся также собрано. То есть начни вращаться, не бить здесь, а также раскручивайся с прижатыми локтями попробуй. Да, да, да, да, да, да, плечи, вот еще уже локти. Просто обращайся обратно. Просто вот ты закрутилась, также раскрутись. Не надо, ни вверх никуда. Закрутилась, раскрутилась раскрутить просто так же. Во! До свидания. Вот поймала сейчас? Просто повернулась, развернулась. С кулаком. А, вот, вот здесь важный момент. Не начинай здесь бить. Так же раскручивай. Он тебе удар пойдет, у локтевой вот это запаздывание. плечо пойдет работать. Когда вот тут уже фронтально ты будешь почти. Вот маленькую паузу сделай перед ударом, придержи кулаки прям к себе. Во, вот плотненько, видишь как? Закручивайся. О! Все, пошла, пошла, пошла. Все, теперь пошла, пошла. Так, там, пошла, пошла, по подворотики, пошли. Крути, крути головку. Собраны. Поворачивайся. Вот мне, вот поворот влево, посмотри, ты, ты вправо вот так повернулась, а влево просто, просто, во. Где закручивание? Вот ну, пошла. Да, да. Давай, давай на мои удары. На третье движение ударишь. Закручивайся, крутись. Вот опустишь вот эту группировку, вот эту спинку опустишь, тогда будешь крутиться, и голова просто за счет вращения будет уходить. Стоишь прямо, голова остается прямо, как ты поворачиваешь. Понимаешь? Давай. Локоточки. Не торопись, еще раз. Раз, два. Ну, должен был удар. Вправо, влево и удар. Давай еще раз. Вправо, влево. Вот, не разгибайся. Пошла. Право, влево.